ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಬಲಿದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅರಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರೋರು ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಟ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ